Biz İranı qardaş bilmişdik, amma sonradan gördük ki, bu qardaşın başqa qardaşı da varmış. Karuna xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah şükür Paşazadə deyib. O bildirib ki, İran İslam tarixində ən böyük səhvə yol verib. Bu bağışlanılmazdır. Biz İranı qardaş bilmişdik. Qardaşımızın bizə qarşı bu addım atmasını istəməzdik. Lakin sonradan gördük ki, bu qardaşın başqa qardaşı da varmış. Biz öcəy qardaş imişik. Onlar öz səhvlərini başa düşəcək və geri addım atacaqlar. Qeyd edək ki, 2 gün öncə Tehran və İrəvan qardaşlaşıb. Müvafiq sazişi İrəvan meri, Qrasiya Sarkisyan və Tehran meri Əlirza Zakirani imzalayıb. Bu gün Şəhidlər xiyabanını ziyarətə gələnlər arasında Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun oğlu Rıza Talıbov da olub. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Vətəndaşlıq Məsələləri Baş İdarəsinin rəisi olan Rıza Talıbov DMX rəhbərliyi ilə birlikdə xiyabanı ziyarət edib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl onun işdən çıxması ilə bağlı məlumat yayılmışdır. İran bütün qonşu ölkələrlə hər sahədə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək siyasəti yürüdür. Korona TV erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu İranın Ermənistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Abbas Bədəxşan Zahuri yanvarın 20-də Sunik bölgəsində jurnalistlərlə söhbətində deyib: "Ermənistan bizim qonşumuz və dost ölkəmizdir. Biz Ermənistanla münasibətlərimizi məhz bunun əsasında qururuq. Ermənistanın təhlükəsizliyi İranın təhlükəsizliyidir." deyə Abbas Bədəxşan Zahuri qeyd edib. Səfirin sözlərinə görə İranın mövqeyi həmişə beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq bütün ölkələrin o cümlədən Ermənistanın müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməkdən ibarət olub. Ümid edirəm ki, qədim və çoxəsrlik ölkə arasında bu qarşılıqlı əlaqə bundan sonra da inkişaf edəcək. İranlı diplomat həmçinin bildirib ki, Tehran və İrəvan arasında yollar, iqtisadi əməkdaşlıq və s. ilə bağlı müxtəlif istiqamətlərdə işlər aparılır.